Maria Bonomi é uma artista que no início da sua seu percurso, né? Ela começa com a gravura, com a xilogravura. Interessante que a Maria Bonomi ela usa um termo que ela diz que a gravura não é um desenho, porque no momento em que você está gravando, você tem uma intenção, mas que a madeira ela pode trazer um outro resultado. Né? Ela parte para gravuras então de, em grandes proporções, é, até a década de 60, então, ela vem com ritmo, mas a partir disso, então, ela parte para essas gravuras em grandes dimensões e também com relação à questão da arte pública. Então, a Maria Bonomi ela tem algumas obras espalhadas pela cidade de São Paulo, entre elas Jardim São Paulo, Avenida Paulista e na Estação da Luz.